भले धुबी घासल का संगत कुड़ी लेवे तो दो तो। भले धुबी घासल का संगत कुड़ी लेवे तो दो तो। तेरी लगे पटे तारा मुंडू लुंडू बंगे नटे बेलो में चोल उठ की ते बिंडू जनिकार बिंडू जनिकार बेलो में चोल उठ की ते बिंडू जनिकार भले धुबी घासल का संगत